Bonjour, moi c'est Claudia. Euh, je suis actuellement en stage euh, chez Imagine Air, euh, la boîte de Nagui. je travaille pour une émission sur France 2, tout le monde a son mot à dire. Je suis donc actuellement casteuse. Tous les matins et les après-midi, j'appelle des gens qui se sont inscrits pour l'émission. Je leur fais passer un petit jeu et puis après, je les reçois en casting la journée, matin jusqu'au soir. Voilà, sinon à côté, je fais aussi pas mal de com, du démarchage pour les jeunes et puis euh, des petites vidéos de temps en temps. J'adore mon équipe, euh, l'ambiance est super fun et euh, je suis contente et j'aime ce que je fais.